Sasa hizi nini mmevaa kwa show yangu? It's a Sunday afternoon bwana. Bwana ba clothes. Ndio hizi vitu zinaitwa crop. Kate <laughs> crop. Eh, zinaitwa crocs. No no si ah, crocs. Si clogs. Why ni clogs? Clogs ni nini? Clogs. No no no. C L O G. C R O P. Crop mbwe madam fulani hapo mbona unavaa akasema nilijua maambiwa. Mimi ni mama. Hakuna kitu serious ananiambia hapo. Na daktari. Hmm, Hivi vitu daktari huvaa? Eh. So this is the nearest yenye tushawahi kuwa na daktari. <laughs> <laughs> Sawa. Okay, wazito mko poa? Eh, sasa tuko tu hapa kama kawaida ni Sunday afternoon so tunakam tunachambua story zote za muziki. Zingine unaweza ziweka hapo kwa comment ni una feel tunafaa kuzichambua ama tukichapa nje kwa ni kwa ni story mazee. Tuambie tu hapo kwa comment eh, tuta respond pia. So make sure una subscribe ama ushare. Wewe jibambe but usijibambe peke yako make sure kesho mhm. yako pia amejiba amejibamba. Sasa leo mimi nakuja tu hapa hatujui tunaongelea nini but lazima tuanzie corona tu yani. <laughs> corona siwezi acha. Hii kitu hii kitu mazee tume tumechezwa tu sana. Kuna yule gavo yani haitaki yani. No, pat, pat gani pat gani unajua una, una, una ukisema tumechezwa. No mimi nilianzia nikasema kwanza Jeff Koinange yake ilikuwa script nilikuwa najua mset ni script alafu two weeks time aseme amerecover na aseme twitch but corona inachukua two year, two, oh, not two years <laughs> <laughs> two weeks two weeks mse kurecover mm -hmm. either sasa nakwambia ilikuwa script tu ilikuwa aseme because sorry watu walikuwa wameuliza mm. uh, unajua nani ako na corona so sasa alikuwa anasema hakuna msi najua mm -hmm. sasa wakasema tutumie msi yako high profile yeah msi msi celebrity ile kwa Burare ni ndani ah si brother ni Pascal ili backfire. Hajakuona? <laughs> no, brother ako ako kwa one of the churches naonanga hapa ako. Nimemwona kwa poster fulani ya church hapa Thika. <laughs> Eh, ana ana minister tu. Alikuona. <laughs> Mungu anafaa sana. No, ndio ile backfire. Nilikuwa nasikia sasa akisema ati alikuwa anataka kufungua bill number. Sasa since yaani sasa sijakuwa supported. Mimi nasema corona, mimi nasema corona iko. Corona iko lakini si vile iko government corona iko lakini si ndio iko. Una feel government ina handle this situation ya corona especially government yetu? Hata nikwambie juzi hata tu President Uhuru kusema wase wasi achana hata President Uhuru. President Uhuru alisema to spare anybody na Sakaja sijui no that was the Sakaja. Mm. Then a few a few days later Ruto eh, uh, CS CS mwenyewe mm. huyu mm. mwenye anakuja anaambia hata leo nilisikia Kagwe. Eh, Kagwe ndio nakiambia watu Friday ati tunaona vile si tumesimama hapa hivi social distance. Social mm. distance ni nini? Hata sisi tunajifanya by the way. <laughs> una tulikuwa kwa gari moja, gari. <laughs> <laughs> no, no, hata kuchoma my friend. Juzi msaka shikwa. Hata kuchoma. No, na, na ule eh. chief, ule chief alienda kastopisha. Sasa chief, the, oh, the irony thing ilikuwa kulikuwa na matanga. Huyo wa reverend oh, yeah, yeah, yeah. Reverend alikufa yeah. then Ruto akakuwa kwa hiyo matanga CS Kagwe akakuwa kwa hiyo matanga then matanga ikakuwa na more than 50 people then tukakuwa na tukakuwa na matanga tukakuwa na nini another matanga nani akafukuza watu bwana chief akafukuza fukuza watu kwa matanga na yo, ukiangalia that number hiyo number haikukuwa more than 50 50 like ilikuwa yeah. na, ah, then chief akainsist ya matanga ya penye chief alikuwa anafukuza watu mm. chief anasema that watu 15 ndio ingefaa wakue kwa matanga <laughs> simamisha hakuna na happen alisimamisha in fact alikuwa anasema OCS anakuja na gari yani mnacheza na mimi ah, no, watu walimbu <laughs> watu walimbu akakasi akakasirika sijui eh akakasi, akakasi, akakasi, eh, hii story naona corona corona iko excuse it kamera ikiashwa tu vile vile tumeasha yetu sasa hivi mm. tunakuwa apart <laughs> Okay, kwa hatukuwa <laughs> hatujakaribiana. Tunangojea sponsor, atu sponsor na sanitizer. mimi najua mimi na, mimi najua na, najaribu ku maintain hizo vitu but ubaya watu wenye wana wako serious na hizi precautions ndio wanapata corona. <laughs> aistangu acha nikwambia hasa wanaendelea na life wanafanya kila kitu and watu wanakufa tu probably because of corona but sasa kenya ni mtu ukikuwa tu msick the first thing unatestiwa ni corona ukikufa wanacheck mtu alikuwa na corona like wait baka, siku oh, hizi wamesahau hata kuna hiv kuna msega ndio kwa kolon fulani at nairobi is like a, a, a big bedroom the question is what kind of stuff are hizo stuff kwa baby but apart hizo siku corona bado inakuanga very very personal hmm. na niliona kina Jalas wakicomplain by the kwa hiyo hiyo bonga na Jalas nilikuwa nasema hasa ah, wa kuintimidate kuintimidate watu ah, yes hiyo waku intimidation yes that one <laughs> Sasa kina kina nani walikuwa Toyo the last na Njoro mm. walikuwa nazusha like ah, si wakushinda tu akifumigate kaske mm-hmm, mm-hmm. na mnafumigate nini kitu, fumigate mkitoa huko na mnafunika, hiyo story imeisha. mm mm-hmm. tu hata mkiomba mzee <laughs> unacheki unacheki again again another thing watu sana mm. wazee, mm. which is too much eh, again another thing government government inaongea kuhusu stigma <laughs> stigma stigma <laughs> <laughs> Inaongea kuhusu stigma, Na, unapata msee akipatikana the way government inakuja kuchukua huyo msi na the way government ina uh, fumigate hiyo place na the, the way government inataka awasi wenye wa, wa, wamepata corona ama wamekufa na corona wazikwe ina, inakuambia hii kitu by the way mm. nikipata msee wa kwanza kunitenga ni government mm like kusema kwanza kunitreat vibaya wow, ah, si hata watu si hata watu mm -hmm. ni ah. government so venye government na kutreat na hii kitu ukipata mm -hmm. ukirudi wase watakutreat vibaya because, because watu tu wanataka kuja funeral wa celebrate wa send off mse wao mm. kama mazee msa ziko tu two days mazee msa kwa kwa unacheki una, una like corona venye government nasema ina, ina spread mm. ni, ni ukikohoa ukitouch nini but mse akikufa umweke kwa sanduku kwa coffin mm, ata affect watu wengine aje ata hata alcohol ashadai So kama <laughs> but by the way, one day one time we'll come and apologize to Magufuli. Mimi nimesema tu I started with Magufuli sahi the earlier the better. Mimi sitaki apologize. don't you Unajua the reason sipendagi penai gavani no citizen yes. walishafanya hiyo kazi ya kuapologize. Yeah. <laughs> no, eh. <laughs> oh, that was enough. oh, ah, walisha Walishatufanyia. That was enough. Okay, sawa. So, but, but technically because because gava you remember I told you my number. Kigen unakanyaga wayambayakigen unakanyaga wayambayakuna kuna rules rules zimekuja hmm? ukipatikana na bila mask kwa public uh, places mm. matatu mm. bila mask hata matatu zingine bila mask no ah, siku hizi siku hizi watu wanaingia siku hizi in fact mat zinabeba hata excess hata ni sure usiku excess eh yeah, excess usiku nitoka mm. Yaani home nimefika tower sijui 8 gari nipata moja kwenda home ilijai bado watu wamesimama ina inabeba excess wako yeye akachuma wako inabeba excess <laughs> yego <laughs> So, acha nikushow Itakuwa kuna kuna basi nasema ingefaa negotiate before ufike mbele. Matthew 25. So ukishika una negotiate before uende. Negotiate with the accuser before kupeleke mbele. Well, so, haimaanishi ulipe hongo but <laughs> what, do you mean kunegotiate kama si kulipa? Elewa hii ngori. <laughs> Elewa hii ngori niko na 200 chukua 200. Ah, hajasema ah, kuko negotiate ni kupeana do. Imesema negotiate as in negotiate. in the confines so, so of the law. Wewe ku negotiate yako ina entail nini? Negotiating kwangu ni entail ya kwamba tume agree ya kwamba sitarudia tena. <laughs> Hata hata koti by the way. hapa Kenya hata koti huko eh, watu kuna wale unaweza pata na pia kuna wale kuna mwingine nilipana kwa barabara tuambie jamaa mimi tu kweli mimi nataka hata si tulikuwa na makosa mm. tumetoka naye vizuri tumetoka tumefika simamisha akaitisha dele dele eh, ah, akatoka nje kenda kuongea naye kando huyo jamaa ngeleka ina makosa lakini sasa nataka nikuwe tumsaidie kidogo mm-hmm. hii mweze vyo kwa kona na sina namba natolea tu ah, hiyo ni poa. Ah, yaani was honest, yes. I think about that. Kushinda ukuje ushike mtu mwambie gari yako hujapaka mafuta. <laughs> gari yako inuki kama umeweka full <laughs> eh, unatembea na maji <laughs> peka kizima hapo, utetia nani breakdown exactly. So hizi manini mtadhani mzitafanya kazi hizo za watu kuvaa, usipo ukipatikana bila mask unalipa Ah, sahii kama msa amepelekwa kwa, kwa koti sijui story hmm. story watu wamesettle tu na makarau na story inaisha wengine sana kuelewa zingine ina apply vibaya mimi mm. naonanga mimi naonanga most most of the time any rule ikitoka mm ni venye uh, government imefungua other avenue ya polisi kuchukua hongo kutoka kwa Exactly. So kuna kuna story nyingine ya wedding tena. Mm. Ngoja wa wedding. Alafu unajua nilifunga mabao. unaweza buy pombe kwa supermarket. No, wachana na wachana na pombe kwa supermarket. Ushawahi tembea? Sitaki kusema ni wapi. <laughs> so that so that nisikue snitch. Unaweza <laughs> watu. Yaani, yaani, ushawahi yaani, tembea tu around kwa hizi ma, ma corridors utapata sahihi eh. badala ya kuingia ndani ya room mm. watu wamekaa nje mm. wanakunywa pombe nje then kuna ah. kuna kagari tu kamoja hapo mm. una una kuna unakuja tu unafungua unafungua boot unaleta pesa wanakunini ah. ama kuna place najua hmm. okay sijui ili ile place play for my safety ya kupenda disclaimer yeah, yeah, for my safety expressed by the expressee <laughs> hmm. belongs to the expressa. for, my own safety <laughs> sijui specifically ni wapi uh-huh. but kuna kuna kuna tu mama fulani hmm. Wacha tu assume. tu Yeah. <laughs> Amekaa tu place. <laughs> Anauzia wasii pombe. mm-hmm. No, the idea ilikuwa no sales of alcohol. mm-hmm. Hawakusema that haingefaa iuzwe ndani ya room. mm-hmm. So sahii watu wametoa huko ndani ya bar, wameleta kwa open uh, places. Lakini bado unajua hata kama mlundio wamepata njia ya kuhepa polisi, sababu as human beings lazima tutafute njia kwa polisi. Mm. But bado kuna wasa wanapoteza kazi just. No, but what, what, what was that? Sio makosa yao. As in nani ali advise government kufunga kuuza pombe? Unacheki uh, unaweza kufunga ba sielewi relationship ya corona na pombe na pombe yeah. maybe ni wanaanzanga na social distancing alafu after wanajipoteza akili wana mingi ndio. but again unaweza ah. sema tumefungua tu ba unaweza enda kununua pombe but usikae huko ndani because unacheki unacheki like like ukicheki ukicheki kitu place yenye tunaenda na ekonomi yetu uh -huh. aingefaa tufunge vitu zenye zinaleta a lot of revenue uh -huh. kwa hii ekonomi na pombe is one of them. Pombe ni kitu yenye unaweza ongeza tax. tu bado. again. Really to chini economically. <laughs> <laughs> kama no, Bible inasema eh. ombea country yenye huko. Yaani country yenye huko ikiprosper una prosper ndani. Plus also pombe si dhambi. Pombe ni product. No, no, the way you ah, Lakini si ah, overindulgence ni mtu. <laughs> Kama mimi siwezi maintain tano alafu nikunywe tano. Ni pombe mafanya nielewa ama mimi ni example ama uwezi maintain tano. Mimi si mlevi. Mimi sijaenda kunywa pombe. So like like mi, mi naona eh, lakini kuna marafiki wa government ah. ingefaa uh, iangalie venye wanaweza wanaweza punguza hizi vitu zenye ku ban ban vitu eh, kusema tu kweli Afrika, I mean, iko tu inaitwa inaitwaje that king dying horse ama what king no, ah, over dying. horse aona aona any strategy sahi cause sisi nakwambia kama tunaogopa polisi more than the coronavirus itself then hakuna kitu gani inafanya sahi na ile time walikuwa wanachepachepa kwa barabara ile time chafu ilikuwa safi oh yeah yeah kuna mmoja kuna polisi alipata corona na kuna corona iko imespread hiyo time eh, walikuwa wanatanga kila mtu bwana hapa Nairobi yote watu walikuwa karibu walikuwa wamefika karibu tusu hapa Nairobi mhm. wanatandika watu Nairobi ndio kuniambia kuna mtu alikuwa na corona hiyo time alikuwa manje tushoda mtambili na polisi. Ah, corona corona in short iko. That's why corona iko. Iko wewe. Kike oh, sorry I forgot. Utashika. Corona iko. <laughs> Kuna hiyo pati yenye lazima corona iko. Iko. Yes for for the, for the viewers corona iko. corona iko mimi sasa iko kujua. Eh <laughs> baada baada mimi niko mwana. Unajua unajua kama na by then mwanadamu kuzuisha ati kama na akikufa na vile tunatitiwa tulifani no, kuna venye unatitiwa vibaya ni actually hata venye wanachukua watu wenye wamepatikana na corona hata si, naogopa unacheki hizo ndio vitu zenye zinafanya tu wasi wenye wako na corona waogope hata kusema wako na corona because venye utatitiwa heri wakufe mimi kushinda kusema na mm. kuna jamaa kuna jamaa wera mm. unajua ilikuwa assumed kwanza ndio kitu kingine <laughs> kuna kuna rende kadhaa zinapima hii stuff oh, yes, yes. lakini kuna rende ilipima huyu jamaa nikasema ako nayo rende ingine ikampima ikasema hana ile ile labi koko eh huyo huyo karibu na sita eh huyo wa kwanza alipima oh, of course hiyo inapatanga eh anakuwa nayo hii ingine ikapima hana hana alafu for some reason wote wanatumia marketing strategies ule mwingine anapima hivi ule mwingine anapima hivi sasa sisi wenye tunapimwa yatusaidie na mwanga. Wapimwa. Unajua hiyo si fight yetu. Hiyo si fight yetu. Ina inakuwa line. No, but sasa that's what nimesema mimi ni sini start imo kwa sababu na kipimo nitapatikana nayo. So the best way ni mkae tu safe bila kujua. Niruke bila kujua. Yes. No, no, no, no. Sasa siwezi pimwa na anybody else. Kemri, Kemri ndo iko iko iko legit in my own opinion, personal opinion. Yes. Eh, Yeah, jamaa. Si ati umekuja kusanitize Camry Camry ah no no no I, I trust Camry I trust Camry na fiyo kuna vitu zinafanyika hii train ambayo trust mm. Thank you for watching this video or making it to the end and make sure that you subscribe and make sure that you share to your friends. I'm gonna change. So <laughs> Thank you for making it to the end of this video. Camera change. Make sure you subscribe. <laughs> I didn't check. <laughs> Thank you for making it to the end of this video. Make sure that you subscribe. Camera change. Make sure you subscribe. Make sure you comment. Make sure you share to your friends. Don't enjoy it by yourself. And uh, well, God bless Anna. God bless. In English, God bless you. God bless Kenya. What's up?